Hola, em dic Òscar i avui us ensenyaré a fer un pastís de formatge. Per fer un pastís de formatge necessitarem 15 grams de farina de blat de moro, 75 grams de sucre, 5, 5 grams de llevat, 3 ous i 300 grams de formatge per untar. Ara posem tots els ingredients dintre el vas de la batedora. Fiquem el sucre, la farina de blat de moro, i ara fiquem el formatge. i ho barregem tot amb la batedora elèctrica. Quan ja ho tenim tot ben barrejat, ho aboquem en un motlle. Aquest motlle prèviament l'he muntat amb mantega perquè el pastís no s'enganxi al fons. Ara ho posem al forn. L'hem prescalfat 10 minuts a 180 graus. El pastís el deixarem mitja hora al forn a 180 graus. Mentre que la massa està al forn, aprofitem per netejar la cuina. Ara fem la prova del ganivet. Fem una petita punxada al pastís i si el ganivet surt net és que ja està. Si no surt net és que encara li falta una estona. Ha sortit net Llavors el pastís ja està. Ara el traiem del forn. I ja està. I aquí tenim el deliciós pastís de formatge que ja podeu fer a la vostra casa. Adeu! Ho posarem al forn. Un forn que hem preescalfat 10 minuts. Bueno, farem la prova del ganivert. Si fem una... una Ara farem la prova del ganivet. Si fem una petita balfa... Ara I ja està. Aquí tenim un bo i saludable